Canlyniadau arholiad yn meddwl, ble nesaf? Mae'r ateb yma. Beth bynnag yw ei hychelgais a'i canlyniadau, gallwn ni helpu. Boed yn gyngor ar byrhau mewn addysg fel tola, gwybodaeth am brentisiaeth fel Ethan, cyfleoedd gwirfoddol i ennill profiad fel Lucy, helpu ddechrau busnes fel Osian, neu hwbi gychwyn gyrfa fel Sam. Felly os wyt ti'n dal i feddwl ble nesaf, mae'r ateb yma. Chwiliwch am ble nesaf gyrfa Cymru i weld beth sy'n bosib.